Ah, unyihanganire kuba ngiye kukubaza kino kibazo ah, ushobora kucyumva nabi ariko ngewe muri ngewe hari ukuntu nibaza ukuntu wowe wakabaye uhamagara ngo musaza wanjye umuhamagara umugabo ntabwo numva yo muri mu nzu mu masaha nyine yo kuba hari ukuntu mwakigenza ukuntu uba ibyo bintu uri kubyumva ntabwo sinzi ukuntu wowe uba uri kubyumva wampa mu ncamake ntoya rwose ukambwira ati ngewe mba numva bimeze gutya kubera yuko n'ubundi twabanye tutabizi ntabwo ibyo nkunda kubitekerezaho cyane n'ubundi mbikora n'ubundi nk'aho ari undi muntu w'ahandi mm, tutavukana uvuga oh, ngo wowe ntabwo utekereza yuko ari musaza wawe wumva yuko ari umugabo nyine bisanzwe ibyo byo kuba ari musaza nta nubwo ujya unabitekereza ngo unabivuge eh, ntabwo njya nkunda kubitekerezaho cyane yuko iyo mbitekerejeho cyane nyine binyongereye ibindi bibazo byinshi cyane nkumva namusiga kubera ko ari musaza wanjye abana bawe se kuba utari kumwe nabo ubwo ntabwo bigutera igikomere kuba warahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo ukaba utari kumwe n'abana byo nta ntabwo bigutera igikomere muri wowe ukumva noneho urushijeho gushenguka igikomere nticyabura kuba uriho utazi ngo abana bawe bameze gute biriwe gute hari icyaba mu muhanda birukanka ariko nyine urabyakira kuko hmm. uba ubona utabishoboye kuba uri kumwe nabo hari akandi kazi urimo nyine kugira ngo babeho hmm. igikomere urakigira ariko nyine ukihangana ukabyakira hmm. wese reka ngusuhuze kandi mwifurize ibihe byiza wowe ukurikira ibiganiro bica kuri yero tv turagukunda kandi tukwifuriza ah, kubaho mu buzima bwiza kandi niba nawe bitameze neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe uzaba umerewe neza burya iminsi irasa ariko ntihwana umunyarwanda niwe ukunda kuvuga ngo iminsi yose ntabwo ari ku cyumweru wenda nawe ejo bwacya ari ku cyumweru cyangwa bwacya ariko umunsi mwiza ibintu bikakugendekera neza Ah, murabona kuri kamera zacu hari wa mudamu twakoranye ikiganiro mwabonye ni wa mukobwa wabanye na musaza we ndetse bikarangira banabyaranye umunsi rero twongeye turamusura ngo aganirize abakunzi ba rero tivi ese umaze kuvuga ubuhamya bwawe cyangwa umaze kuvuga ubuzima bwawe ni iyihe feedback yavuyemo ese imiryango yabyakiriye gute ese inshuti zabyakiriye gute ese nyine wowe wumvishe uruhutse gute cyangwa wumvishe uhindutseho iki rero turakwakiriye kuri yero tivi uratangira wibwira abantu badukurikiye kuko ntabwo abantu bose bari bwongere kukubona uno munsi ntabwo aribo bakubonye ubushize murakoze cyane nitwa sago danse imiryango yacu yabyakiriye uko yabyakiriye ntabwo bishimishije ariko yarabyakiriye kuko nta kundi bari kubigenza mm. hari n'inshuti zanjye nyine zarabimenye ah, kubera ko batari babizi nyine bagira emosiyo nyinshi ariko birarangira eh, hari bamwe mu nshuti zawe batari bazi neza yuko umugabo mubana ari musaza wawe yego ntabwo bari babizi kuko ntabyo nari narababwiyeho bivuze ngo kuba wabanaga na musaza wawe bwari ubwiru byari ibintu biri mu bwiru cyane ntabwo inshuti abaturanyi ndetse n'imiryango bari babizi ibyo bintu ni wowe wenyine n'umugabo wawe ndetse na famiye yawe mwari mubizi yego nitwe twari tubizi twenyine abandi banze ntabyo bari bazi ntabwo se wigeze ubona bamwe mu nshuti zawe cyangwa mu muryango babyakiriye nabi ntabwo babyakiriye neza ariko ko babyakiriye kose nyine barabyakiriye ko nta kindi bari kurenzaho yuko byari byarangiye twabivuze hmm. none se uh, nta bantu bashyashya bagiye bakuvugisha um, bakwihanganisha ndetse baguha n'ibindi bitekerezo nyine kuko urumva niba inkuru yari imaze kugera hanze ari inkuru yari idasanzwe nizera neza ijana ku ijana yuko harimo abantu babaye batunguwe n'ibyo bintu bakavuga ati se kuko ibi bintu byarabaye eh, bagiye bamamagara benshi kuko byarabatunguye cyane hari aho twari tuziranye turi n'inshuti cyane ariko ntabyo bazi tuvugana buri kimwe ariko ibyo ngibyo ntabyo bari bazi mm. eh, babimenya ari uko twebwe tubishyize hanze nyine dushatse kubivuga nibwo babimenye wowe se mbere yo kubivuga cyangwa kubivuga kwawe wumvaga ubundi ari izihe nyungu bifitemo kuba wakitaranga cyangwa kuba wakishyira hanze wari uzi neza ko inshuti zitabizi n'abavandimwe bamwe batabizi ni uko avuga ati ngiye kwitaranga abantu bamenye bamenye ibi bintu kuko ntabwo ari ikintu cyiza mu by'ukuri kuba mwabana muri abavandimwe wowe ni izihe ubundi wari ubifitemo kuba wakumva yuko wakitaranga reka dukoreshe iryo jambo ryo kwitaranga cyangwa kwivuga eh, impamvu impamvu nabivuze hari ukuntu nyine abantu baba bakubona bakakubona nyine wenda uko utari rero ariko nanjye numvaga bindemereye ku mutima mm. numva nyine abantu benshi bakambaza bambaza ese umugabo wabo ni hehe hmm. ibintu byinshi biba ngombwa rero ko bivuga abantu bakabimenya harimo abantu bakubazaga umugabo wawe aho avuka cyangwa famiye y'umugabo wawe aho iba ukumva nawe biragushenguye yego niyo mpamvu hmm. aravuga ati reka mfate umwanzuro wo kuba noneho nababwiza ukuri saba aribo bonyine mbwira bibwire rubanda rwose rubashe kuba rwamenya inkuru yanjye eh, niyo mpamvu nabivuze kugira ngo n'abantu babimbazaga babimenye mm. ariko nshaka kugira ngo nyine n'abandi bantu abandi bo hirya babyumve mm. babimenye mm. Ah, ubushize wari watubwiraho gatoya ku bijyanye n'ubuzima bwawe ukuntu mubayeho ubundi reka twibutse abantu nyine bo kuri yelo tivi cyangwa abandi bantu bashyashya batasanzwe ari abanyamuryango ba yelo tivi tubibutse ese ubundi uwase gudanse akora iki mu buzima bwa buri munsi atunzwe n'iki muri makeya ikintu kidutunze ni ukuzunguza niko kazi ngemba mba ndimo ariko urumva kuzunguza ntabwo wazunguza buri gihe yuko ari jura n'ibibazo mu muhanda harimo amafaranga akabura ugataha byose ukabicyura ukaba byangiritse bikabora kubera ko nta mafaranga aba ahari bikaba ngombwa ko nyine hari n'igihe ubireka gucuruza icyo gihe ntucuruze kubera amafaranga aba yabuze nonese nkawe godanse nk'umuntu avuze ati godanse reka nze mufashe ashaka ikintu yakora wumva wakora nk'iki nk'iki kintu wumva washobora ukavuga ati njye iki kintu nashobora kugikora cyangirira umumaro ndetse n'abana banjye ndetse n'urugo rwanjye muri rusange rugatera imbere nk'abantu mm, bamfashije nakwagura ubucuruzi ncuruza cyane ke nkagira ahantu mbarizwa mm. bitari kwa kugenda mu muhanda bamfata ejo ncuruza ejo bundi mbireka mm. nakwagura ahantu nkorera mm. eh, nkacuruza mbega ibintu bifatika nanjye nabasha kwita ku bana neza nkaba nanabazana bakiga n'i kigali kuko abana biga mu ntara twabajyanye kwa nyirakuru kugira ngo bitugabanyirize amafaranga ntabwo twazajya tubona amafaranga ya mituweli kubahahira ngo tubone nayo kwishyura ishuri ry'i kigali eh, ese abana ntabwo mubana mu mujyi wa kigali mwabohereje mu cyaro ubu mubanye n'umugabo gusa muri kigali abana mwabaye mubohereje yego twabaye tubohereje kuko twabonaga tutabasha kwishyura inzu duhahe mm. twishyure mituweli tunishyure n'ishuri ry'abana ryo muri kigali mm. ishuri ry'i kigali riba rihenze cyane rero mm. twabajyanye mu ntara kugira ngo bidufashe mm. bariga yo mu ntara tukabohereza amafaranga yo kubatunga ubwo natwe tugashaka ubuzima ni kigali kugira ngo tubone ibibatunga minerivare mituweli n'ibibabeshaho n'imyenda yo kwambara oh. abana bawe se kuba utari kumwe nabo ubwo ntabwo bigutera igikomere kuba warahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo ukaba utari kumwe n'abana byo ntabwo bigutera igikomere muri wo kumva noneho urushijeho gushenguka igikomere nticyabura kuba uriho utazi ngo abana bawe bameze gute biriwe gute hari igihe biriwe mu muhanda birukanka ariko nyine urabyakira kuko hmm. uba ubona utabishoboye kuba uri kumwe nabo hari akandi kazi urimo nyine kugira ngo babeho hmm. igikomere urakigera ariko nyine ukihangana ukabyakira hmm. kuko nta kundi kuntu wabigenza none ubazanye muri kigali baba mayibobo rero niyo mpamvu niyakira kugira ngo nyine numve ko nta kibazo gihari nkaba mbashyize mu cyaro nanjye nkakora nyine kugira ngo munabone ukuntu babaho ariko ese bajya baza kugusura cyangwa ni wowe uvuga ati njye kubasura mm, iyo nabonye amafaranga ndagenda nkabareba nkongera nkagaruka mm. bansura nko mu kiruhuko baruhutse nibwo baza kunsura mm. ariko iyo bari ku ishuri nyine ubwo ntabwo baza ntabwo babona ukuntu baza ariko baba bari mu masomo mm. eh, ubu se kugeza aka kanya muri uno munsi cyangwa muri kugeza ubu ngubu umugabo wawe ubona nta kindi kibazo mufitanye uretse kuba muzi neza ko mufite isano y'amaraso ubona nta kindi kibazo mufitanye mu buzima bwawe bwa buri munsi ukavuga ati ngende umva anyuzwe kugeza aka kanya ku bijyanye n'imyubakire y'urugo rwanjye nta kibazo na kimwe dufitanye kuko buri kimwe cyose tubasha kukigendanamo neza hmm. eh, ibitagenda neza nyine tubyumvikanaho tukabikemura twumvikana kuri buri kimwe cyangwa nuko n'ubundi muri abavandimwe n'ubundi abavandimwe n'ubundi ibintu byabo byose n'ubundi bigenda neza n'ubundi ntabwo bakangana nako ubona katazamo kakabigiramo uruhare kuba n'ubundi mwakomeza mukagirana ubumwe kuko n'ubundi muri abavandimwe nshobora kuba niyo mpamvu wenda ariko ibintu byose birashoboka yuko hari n'abavandimwe bangana kandi bavukana no ku babyeyi bose bakangana cyane bakanicana ariko twebwe ntabwo wenda ari uko tubitwara kuko dutekereza kubana tugatekereza nda n'ukuntu twakundanye tukabyumvikanaho neza ah, unyihanganire kuba ngiye kukubaza kino kibazo ah, ushobora kucyumva nabi ariko ngewe muri ngewe hari ukuntu nibaza ukuntu wowe wakabaye uhamagara ngo musaza wanjye umuhamagara umugabo ntabwo numva yo muri mu nzu mu masaha nyine yo kuba hari ukuntu umwaka igenda ukuntu uba ibyo bintu uri kubyumva ntabwo sinzi ukuntu wowe uba uri kubyumva wampa mu ncamake ntoya rwose ukambwira ati ngewe mba numva bimeze gutya mhm. kubera yuko n'ubundi twabanye tutabizi ntabwo ibyo nkunda kubitekerezaho cyane n'ubundi mbikora n'ubundi nk'aho ari undi muntu w'ahandi mm, tutavukana ukuvuga ngo wowe ntabwo utekereza yuko ari musaza wawe wumva yuko ari umugabo nyine bisanzwe ibyo byo kuba ari musaza wawe nta nubwo ujya unabitekereza ngo unabivuge eh, ntabwo njya nkunda kubitekerezaho cyane yuko iyo mbitekerejeho cyane nyine binyongereye ibindi bibazo byinshi cyane hmm. nkumva namusiga kubera ko ari musaza wanjye ubwo nyine ndabireka simbitekerezaho eh, cyane hari igihe ako kantu kajya kaza ukumva wamuta ukigendera nyine ah, ntabwo byabura ntabwo byabura ubitekerejeho ariko urabireka ukabyirengagiza nyine ntubitekerezeho cyane n'ubundi ukamufata nk'aho ari uw'ahandi kure cyane mwahuye nyine bikarangira utari musaza wawe ah, muri komantere z'ikiganiro cyabanjeho hari umuntu umwe ntabwo nibuka izina rye neza yaravuze ati ngo icyiza ni uko abona mwatandukana kuko n'ubundi ngo abona mutazabana igihe kirekire ibyo bintu wemeranya n'uwo muntu wabashije kuba wavuga icyo kintu unamusubiza kugira njye namusubije ariko ntabwo yanyuzwe reka nawe umwisubirize ku giti cyawe wenda n'ubutaha twatumiye n'umugabo wawe nawe umusubize ku giti cyiwe mm, icyo kibazo yabajije gutandukana ntabwo ntabwo ari ikibazo ni inama ni inama yabagiraga we ku giti kiwe ngo abona yababwira ko yababwira mu gatandukana iyo nama ntabwo twayumva ntabwo twayumva kuko bitewe n'ukuntu twebwe twahuye tugomba gukomeza tukabana kuko n'ubundi dufite abana tugomba kurera tugomba kwitaho no gutandukana ntabwo byashoboka bivuze ngo nta mpamvu ishobora kuba yatuma mwatandukana munasubiza uwo muntu nta mpamvu n'imwe ihari yo kuba twatandukana niko dufite abana tugomba kurera tukabaha uburere bwa nyabwo nk'ababyeyi bababyaye tukabigisha n'uko bagomba kwitwara n'ubuzima bagomba kubamo ubwo urumva tutari kumwe dutandukanye nabo babaho nk'uko twabayeho Eh, utekereza yuko muramutse mutandukanye ukagenda ukajya kubyara ahandi n'umugabo akajya kubyara ahandi n'ubundi zangaruka cya kintu cyababayeho n'ubundi mutekereza yuko n'ubundi cyazongera kikagaruka yego niko tubitekereza kuko uko byatubayeho n'abandi byababaho ubwo niyo mpamvu natwe gutandukana ntabwo biba biturimo kuko tutekereza kuri ibyo byatubayeho twumva ko n'abo twaba tugiye kubyara aho gutyo twaratandukanye nawe byababaho mm. bigatuma nyine dukomeza kubana twebwe dukundanye tubyishimiye mm. none se iyo wicaye nkawe nka godanse akavuga ati ndashaka kuba nasezerana kuko mu kiganiro gishize ibyo bintu warabivuze yuko ushaka gusezerana reka tunakigarukeho icyo kintu ngewe harimo n'abandi bagiye bamamagara bakambwira ati ibyo bintu ntabwo bishoboka wowe ni kintu gituma wumva yuko icyo kintu gishoboka hari umuntu waba warakiguhanurira dore ko abantu basenga n'ubundi tugendera ku ijambo nk'abahanuzi batubwira kuvuga ati imana igiye kuguha ubukwe ukaba wakumva yuko ibyo bintu bizashoboka ubikoresheje mu kwizera ariko utagendeye mu kuri kwa nyako ngewe mm-hmm. gusezerana twebwe twumvaga tubishaka ariko hari igihe no mu mategeko bashobora kubyanga kubera ko nyine dufitanye isano mm. ariko twebwe muri twebwe twumvaga turimo tubishaka mm. muri make baramutse babemereye bakababwira ati musezerano umwe mwumva nta kintu nta kabuza mwasezerana twasezerana nta kibazo ah, tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu ni iki wumva noneho warenzaho cy'inama cy'imburo wabwira ababyeyi batabana babo cyangwa abantu nyine umuntu w'umubyeyi wese utita ku mwana we neza ukamubwira ingaruka ukamubwira ikibi cy'ibyo bintu muri make mm-hmm. inama nabagira ni uko abana hari abana bakunda kwigomeka ntibumvire ababyeyi babo ugasanga barabasize baje nko muri kigali batababwiye ugasanga bahura n'ibibazo byinshi hano muri kigali nta kintu bigeze bababwira ko baje ibyo bagiyemo se cyangwa n'ibindi bagiye gukora abana bazajya wenda nk'umwana akabaza mama we imiryango ye yose yose aho iri yose akaba ayizi na papa we akamubwira kugira ngo nabo batazahura we n'ibyo twahuye nabyo mm. kuko urumva twebwe twa niba twarahuriye nabyo muri kigali iyo tuza nko tuba turi nko mu ntara papa wacu yarabitubwiye ba mama wacu barahuye bakabiganira ntabwo byari kutubaho mm. ariko kubera ko ntabwo bigeze bahura na papa wacu ntabyo yigeze avuga byatumye duhura nyine turabana mm. abitubwira nyuma byararangiye mm. Rero ubwo abana abana bajye bava mu rugo babwira ba mama aho bagiye, nibagira n'abasheri babo bababwire, mm. bababwire n'imiryango baturukamo kugira ngo nabo batazisanga bafitanye isano. Mm. Gaudence urakoze cyane rero kuba waduhaye umwanya wawe wo kuganira nawe, eh, biba bigoye biba bigoye kuba wavuga ibi bintu ariko nyine ubifashijwemo no kwizera ndetse no gusenga ibintu bigenda neza reka tugushimire nawe wabanye natwe muri kino kiganiro aho niba utarakoze sabusikarayibu kora sabusikarayibu kugira ujye ukurikirana inkuru zacu za buri munsi kuko inkuru zacu zirigisha ndetse zirahugura rero nawe ntugacikwe kandi niba wakunze kino kiganiro niba wakunze inkuru dukora jya uzisherenga n'inshuti yawe mu rwego rwo kwagura ibyo tuvuga mu rwego rwo kugira umuryango munini kuko iki ni ikibazo nawe kitazaba ku nshuti zawe kitazaba ku muryango wawe ntabwo ibi bintu wabyishimira rero turagushimiye cyane ugubwe neza budatse murakoze